درود دوستان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست به این کلیپ بسیار خوش اومدید و در خدمت شما ایم با درس 17 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم و کاربردی در انگلیسی که باید اونها رو بلد باشید همراه با مثالهای بسیار رایج و کاربردی لغتهای دیگری از این سری رو خدمت شما در این درس تقدیم خواهیم کرد امیدواریم که همراه بشه با تمرین شما تا بتونید اندوخته ای داشته باشید و بیاموزید و از اونها استفاده بکنید بچه اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید با subscribe کردن کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید به محض انتشار یافتن درس های آتی البته با فشردن آیتم notification مطلع بشید و بتونید از اونها استفاده بکنید با آرزوی تندرستی و خورسندی برای شما عزیزان میپردازیم به درس 17 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم و کاربردی در انگلیسی reduce reduce کاستن کم کردن reduce We need to reduce the speed slightly. We need to reduce the speed slightly. We need ما لازمه to reduce که کم کنیم the speed سرعت رو slightly slight یعنی با سرعت کم و اندک اندک slightly یعنی به حالت آهسته آهسته و کم کم We need to reduce the speed slightly ما لازم است که سرعت را اندک اندک کم کنیم We need to reduce the speed slightly We need to reduce the speed slightly. Aspirin should help reduce the fever. Aspirin should help reduce the fever. aspirin یعنی آسپرین میدونید should باید help reduce کمک کنه برای کاهش the fever تب aspirin should help reduce the fever آسپرین باید به کاستن تب کمک کند. Aspirin should help reduce the fever. Aspirin should help reduce the fever. Sound Sound صدا سالم به نظر آمدن Sound Using that sound system sounds stupid. Using that sound system sounds stupid. Using استفاده کردن that sound system اون سیستم صدا sounds به نظر آمدن دقت بکنید که در این جمله دو تا sound داریم sound اول و در واقع عبارت sound system یعنی سیستم صدا و sound دوم در حالت فعلی به معنی به نظر آمدن using that sound system sounds stupid stupid یعنی احمقانه using that sound system sounds stupid استفاده از آن سیستم صدا احمقانه به نظر می آید. Using that sound system sounds stupid. Using that sound system sounds stupid. A sound mind in a sound body. A sound mind in a sound body. ساوند که یعنی صدا و سالم مایند ذهن ساوند sound یعنی یک ذهن سالم in در ساوند sound در یک بدن سالم معادلش رو در فارسی داریم دیگه درسته این احتمالا عقل سالم در بدن سالم A sound mind in a sound body یک ذهن سالم در یک بدن سالم امیدواریم که بدن و ذهن شما همواره سالم و تندرست باشه بچه ها فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید و اگر میخواید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید حتما و البته در دفترچه یاد یادداشتتون برای مرور دوباره و تمرین دوباره و با صدای رسا اونها رو حتما تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم تکرار میکنیم مینویسیم و بیان میکنیم A sound mind in a sound body یک ذهن سالم در یک بدن سالم A sound mind in a sound body. A sound mind in a sound body. Note Note یادداشت یادداشت کردن توجه کردن Note Please note my change of address. Please note my change of address. Please note لطفاً یادداشت کنید یا توجه کنید My change of address تغییر آدرس من رو آدرسش تغییر کرده حالا میگه یادداشتش کنید که حواستون باشه یا بهش توجه کنید Please note my change of address لطفاً تغییر آدرس مرا یادداشت کنید یا توجه داشته باشید Please note my change of address Please note my change of address If you see Maury, give him this note. If you see Maury, give him this note. If you see Maury, اگر شما موری رو میبینی, give him this note. بهش این یادداشت رو بدید. If you see Maury, give him this note. اگر موری را میبینی, این یادداشت را به او بده. If you see Maury, give him this note. If you see Maury, give him this note. Fine Fine خوب جریمه کردن جریمه Fine Any day of the week is fine. Any day of the week is fine. Any day of the week هر روزی از هفته is fine خوبه مثلا میخواید قرار بذارید و به طرف میگید که چه روزی اوکی چه روزی میتونی بیای و اون میگه any day of the week is fine هر روزی از هفته خوب است any day of the week is fine any day of the week is fine Do we have to pay a fine? Do we have to pay a fine? Do we have آیا ما باید یک کاری رو انجام بدیم؟ آیا یک الزامی برای ما وجود داره to pay که پرداخت کنیم a fine یک جریمه یک قبض جریمه مثلا سرعت رفتید و شک دارید که باید جریمه بدید یا نه میپرسید Do we have to pay a fine؟ آیا ما باید جریمه ای بپردازیم؟ و البته اگر شما در تمرینات شرکت نکنید و انگلیسی خودتون رو ارتقا ندید برای رسیدن به اون هدفی که باید بهش برسید بدون شک از زمانتون و عمرتون جریمه خواهید داد. بچه ها این خیلی مهمه اگر واقعا هدف بزرگی در زندگیتون دارید که از رهگذر یادگیری زبان انگلیسی میگذره فراموش نکنید باید جدی تمرین کنید و خوب خودتون رو ارتقا بدید. ارتقاش همین تمرین با جملات و عبارت است که دارید با این درس ها کار میکنید. این خیلی مهمه بچه ها. جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و تمرین میکنیم و همینجا یک بار برای همیشه یاد میگیریم. Do we have to pay a fine? آیا ما باید جریمه ای بپردازیم؟ Do we have to pay a fine? Do we have to pay a fine? Near Near نزدیک Near There is a parking space near the shops. There is a parking space near the shops. There is وجود داره یا هست a parking space یک فضای پارک near the shops نزدیک مغازه ها There is a parking space near the shops یک جای پارک نزدیک مغازه ها وجود دارد There's a parking space near the shops There's a parking space near the shops The house is situated near the college. The house is situated near the college. The house اون خونه is situated. Situated یعنی قرار گرفته. موقعیتش قرار گرفته. Near the college. نزدیک کالج. کالجی ثبت نام کردید حالا رفتید دنبال خونه. The house is situated near the college. خانه نزدیک کالج قرار گرفته است. The house is situated near the college. The house is situated near the college. movement movement جنبش حرکت movement There is no movement in the city. There's no movement in the city. There is no وجود نداره نیست movement جنبش یا حرکت in the city در این شهر شهر مرده حرکتی درش وجود نداره There's no movement in the city در این شهر جنبش یا حرکتی وجود ندارد There's no movement in the city There's no movement in the city They were watching her every movement. They were watching her every movement. They were watching. آنها داشتن نگاه می کردند. گذشته استمراری. Her مال او مربوط به اوی خانم every movement هر حرکت یا هر جنبشی رو تحت نظرش داشتن ببینن چی کار میکنه They were watching her every movement آنها داشتند هر حرکت او را تماشا می کردند. They were watching her every movement. They were watching her every movement. page page صفحه page Your life is a blank page. You write on it. Your life is a blank page. You write on it. Your life زندگی تو is a blank page blank یعنی خالی page صفحه a blank page یعنی یک صفحه خالی Your life is a blank page زندگی تو یک صفحه خالی است You write on it. شما روش می نویسی. شما سرنوشت رو رقم می زنید. با تلاشتون. با حرکت به سمت پیشرفت. به سمت هدف. بچه ها اگر هدف والایی در زندگیتون دارید براش تلاش کنید. براش برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی نکردن یکی از مشکلات اساسی خاورمیانه ای جماعته. بچه ها برنامه ریزی کنید به سمت هدفتون. Your life is a blank page. You write on it. زندگی تو یک صفحه خالی است. تو روی آن می نویسی. Your life is a blank page. You write on it. Your life is a blank page. You write on it. Answers are given on the opposite page. Answers are given on the opposite page. Answers پاسخها are given داده شده اند on the opposite opposite یعنی مخالف یا روبرو page صفحه the opposite page یعنی صفحه مخالف یا صفحه روبرو answers are given on the opposite page پاسخها در صفحه مخالف یا روبرو داده شده اند answers are given on the opposite page answers are given on the opposite page enter enter وارد شدن وارد کردن enter Please enter your username and password. Please enter your username and password. Please لطفاً enter وارد کنید یا وارد کردن your username یعنی نام کاربریتون and password و رمز عبور Please enter your username and password لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید Please enter your username and password Please enter your username and password Knock on the door before you enter Knock on the door before you enter. Knock یعنی ضربه زدن. Knock on the door یعنی به در ضربه بزنید یا در بزنید. Before you enter قبل از اینکه وارد بشید. Knock on the door before you enter. قبل از اینکه وارد شوی در را بزن. Knock on the door before you enter. Knock on the door before you enter. share share سهم شریک شدن share We have done our share. We have done our share. We have done ما انجام داده ایم our share share یعنی سهم در اینجا یعنی سهممون رو انجام دادیم اون قسمتی که به عهده ما بود انجام دادیم آفرین بر شما که قسمتی که به عهده شما بود رو انجام دادید قسمتی که به عهده شماست اینه که در تمرینات شرکت کنید بچه ها قسمتی که به عهده ماست اینه که کلیپ ها رو تقدیم کنیم آموزش بدیم خدمت شما باشیم و قسمتی که به عهده شماست که باید انجام بدید این است که در تمرینات شرکت کنید بچه ها برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت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 We have done our share. We have done our share. I used to share a bedroom with my brother. I used to share a bedroom with my brother. I used to من یه کاری رو در گذشته می کردم. I used to share من قبلا شریک بودم a bedroom یک اتاق خواب رو with my brother با برادرم اما الان دیگه اون کار رو انجام نمیدم الان اتاق خوابمون رو با هم به اشتراک نگذاشتیم و با هم شریک نیستیم I used to share a bedroom with my brother من یک اتاق خواب را با برادرم شریک بودم I used to share a bedroom with my brother I used to share a bedroom with my brother common common مشترک متداول رایج common common sense is not so common common sense is not so common common یعنی متداول و رایج sense یعنی حس Common sense یعنی حسی که رایجه معمولا در فارسی بهش میگیم شعور یعنی انتظار داریم طرف شعور داشته باشه پس common sense یعنی شعور is not نیست so common را هم متداول اونقدری که شما انتظار دارید مردم common sense داشته باشن شعور داشته باشن is not so common انقدر متداول نیست این یه اصطلاحه یعنی انقدری که شما انتظار دارید دیگران شعور داشته باشن مثل شما با شعور باشن و مثل شما به شعور شما به اندازه شعور شما رفتار کنن این اتفاق نمیافته و متاسفانه اینجوریه common sense is not so common شعور خیلی متداول نیست common sense is not so common common sense is not so common I have a lot in common with my sister. I have a lot in common with my sister. I have a lot من خیلی دارم in common یعنی در اشتراک چیزای شبیه با هم خیلی داریم با کی with my sister با خواهرم I have a lot in common with my sister من چیزهای زیادی مشترک با خواهرم دارم I have a lot in common with my sister I have a lot in common with my sister. Poor poor فقیر بینوا ضعیف poor Some men are rich while others are poor. Some men are rich while others are poor. Some men برخی افراد یا برخی از آدما are rich ثروتمند هستند while در حالی که others دیگران are poor فقیرند. Some men are rich while others are poor. بعضی از انسانها ثروتمندند در حالی که دیگران فقیرند. Some men are rich while others are poor. Some men are rich while others are poor. Wood is a poor conductor of heat. Wood is a poor conductor of heat. Wood یعنی چوب is a poor conductor. همطور که گفتیم poor یعنی فقیر و ضعیف. Conductor یعنی رسانا یا ارتباط دهنده. Of heat از گرما. A poor conductor یعنی یک رسانای ضعیف. Wood is a poor conductor of heat. چوب رسانای ضعیف گرما است. Wood is a poor conductor of heat. Wood is a poor conductor of heat. Natural Natural طبیعی Natural It is natural for a cat to catch mice. It's natural for a cat to catch mice. It's natural. Natural یعنی طبیعی. It's natural یعنی طبیعیه. For a cat برای یه گربه to catch mice که موش بگیره. It's natural for a cat to catch mice. این برای یک گربه طبیعی است که موش بگیرد. it's natural for a cat to catch mice. It's natural for a cat to catch mice. This city has a small natural harbor. This city has a small natural harbor. This city in Shah has a small natural harbor. Small Kuchak natural tabi'i harbor bandar. This city has a small natural harbor. این شهر یک بندر کوچک طبیعی دارد. This city has a small natural harbor. This city has a small natural harbor. Race Race مسابقه نژاد Race Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Slow یعنی آهسته and steady. Steady یعنی پیوسته. Slow and steady یعنی آهسته و پیوسته. Wins برنده می شود the race. مسابقه رو دقیقا همینطوره اون کسی که آهسته و پیوسته پیش میره مسابقه رو برنده میشه شما هم در مسابقه یادگیری یادتون باشه slow and steady هرگز گول این شیادهایی که بهتون میگن در ده جلسه فلان میکنیم و بهمان میکنیم رو نخورید بچه ها یادگیری انگلیسی slow and steady آهسته و پیوسته است پس هرگز فراموش نکنید طبق یک برنامه ریزی بلند مدت برای خودتون slow and steady به یادگیری بپردازید بنابراین ضرب المثلی داریم در انگلیسی میگه slow and steady wins the race آهسته و پیوسته مسابقه را برنده می شود slow and steady wins the race slow and steady wins the race Let us have a swimming race. Let's have a swimming race. Let us یا let's یعنی بیا ما یه کاری بکنیم چیکار کنیم Let's have بیا داشته باشیم a streaming race یک مسابقه شنا Let's have a streaming race بیا یک مسابقه شنا بدهیم یا یک مسابقه شنا داشته باشیم Let's have a streaming race Let's have a streaming race Concern concern نگرانی اهمیت داشتن concern Our primary concern must be education. Our primary concern must be education. Our primary concern یعنی اولویت اولیه ما یا نگرانی اولیه ما must be باید باشد education آموزش our primary concern must be education قطعا آن چیزی که نجات میده هر فرد رو و به خصوص هر کشور رو education آموزش آموزش پایه رشد پایه موفقیت پایه نجات از دیکتاتورها پایه نجات از هر شر و بدی است بچه ها آموزش رو همواره در مسیر زندگیتون قرار بدید Our primary concern must be education نگرانی اصلی ما باید آموزش باشد Our primary concern must be education Our primary concern must be education. Thank you for your concern. Thank you for your concern. Thank you از شما سپاسگزارم for your concern از نگرانیتون از اینکه برای ما نگران بودید از اینکه برای خودتون نگران هستید برای رشدتون برای پیشرفتتون برای رسیدن به رویاها و آرزوهاتون و قطعا براش تلاش میکنید Thank you for your concern از نگرانی شما سپاسگزارم Thank you for your concern Thank you for your concern series series سلسله سریها سریال series What is your favorite TV series? What's your favorite TV series? What's your favorite? علاقه شما چیست؟ TV series سریال تلویزیونی What's your favorite TV series? سریال تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟ What's your favorite TV series? What's your favorite TV series? Jack's life was a long series of failures. Jack's life was a long series of failures. Jack apostrophe s life یعنی زندگی جک. Jack's life میشه زندگی جک was بود a long series یک سلسله طولانی of failures از شکست ها وای وای وای طفلک جک احتمالا تلاش نکرده یا اگر تلاش کرده شکست خورده اما مهم این است که از شکست ها درس بگیریم گذشته و شکست هایی که در گذشته خوردیم در بهترین حالت درسی است برای ما امیدواریم که از اونها درس بگیریم و برای آیندهمون حال زحمت بکشیم Jack's life was a long series of failures زندگی جک سلسله طولانی از شکست ها بود Jack's life was a long series of failures Jack's life was a long series of failures significant Significant قابل توجه مهم Significant Marriage is a significant commitment. Marriage is a significant commitment. Marriage یعنی ازدواج. Significant یعنی مهم و قابل توجه. Commitment یعنی تعهد. Marriage is a significant commitment. ازدواج تعهدی قابل توجه و مهم است. Marriage is a significant commitment. Marriage is a significant commitment. Today is a significant day for me. Today is a significant day for me. Today امروز is a significant day یک روز مهمه for me برای من. Today is a significant day for me. امروز روز قابل توجهی برای من است. Today is a significant day for me. Today is a significant day for me. similar similar مشابه شبیه similar Your shirt is similar to mine. Your shirt is similar to mine. Your shirt پیراهن تو is similar شبیه to mine به مال من یا به پیراهن من. Your shirt is similar to mine. پیراهن تو شبیه به مال من است. Your shirt is similar to mine. Your shirt is similar to mine. David and I have similar views on politics. David and I have similar views on politics. David and I, David و من have similar داریم مشابه views دیدگاه ها on politics در سیاست. David and I have similar views on politics. دیوید و من دیدگاه های مشابهی در سیاست داریم. دیوید and I have similar views on politics. David and I have similar views on politics. Hot. Hot. داغ گرم hot This coffee is not hot enough. This coffee is not hot enough. This coffee این قهوه is not hot. داغ نیست، گرم نیست. بچه یکی از معانی آمیانه و اصطلاحی هات هم یعنی خیلی طرف جذاب مثلا میگه خانومه خیلی هاته یعنی خیلی جذابه و حالا <laughs> معانی که خودتون میدونید هات اناف یعنی به اندازه کافی داغ نیست This coffee is not hot enough این قهوه به اندازه کافی داغ نیست This coffee is not hot enough This coffee is not hot enough Do you like this hot weather? Do you like this hot weather? Do you like آیا شما دوست داری آیا خوشت میاد this hot weather این آب و هوای گرم یا داغ رو Do you like this hot weather آیا این هوای گرم را دوست دارید Do you like this hot weather? Do you like this hot weather? Language Language زبان Language Tears are the silent language of grief. Tears are the silent language of grief. Tears یعنی اشک ها. Tear یعنی اشک و tears یعنی اشک ها. are the silent language زبان ساکت هستند silent یعنی ساکت و language یعنی زبان پس تلفظش رو دقت بکنید بچه ها language نیست language نیست language یعنی زبان silent language یعنی زبان سامت یا زبان بی صدا of grief grief یعنی غم و اندوه tears are the silent language of grief اشکها زبان بی صدای غم و اندوهند. Tears are the silent language of grief. Tears are the silent language of grief. Every language has its own idioms. Every language has its own idioms. Every language هر زبان has دارد its own مال خودش idioms idiom یعنی اصطلاح و idioms یعنی ضرب المثل ها Every language has its own idioms هر زبان ضرب المثل های خودش را دارد Every language has its own idioms Every language has its own idioms usually usually معمولا usually business letters are usually formal business letters are usually formal business یعنی بیزنس یا شغل letters نامه ها are usually معمولا هستند formal رسمی business letters are usually formal نامه های شغلی معمولا رسمی هستند business letters are usually formal business letters are usually formal Women usually live longer than men. Women usually live longer than men. women یعنی خانوم ها usually معمولا live زندگی میکنن longer طولانی تر than men از مردان خب خبر بسیار خوبیه برای خانوم ها امیدواریم که طول عمر شما بسیار زیاد باشه و همچنین زندگیتون پربار باشه پر از موفقیت women usually live longer than men خانوم ها معمولا طولانی تر از مردان عمر می کنند. Women usually live longer than men. Women usually live longer than men. Response Response پاسخ Response Julie made no response. Julie made no response. Julie خانمی به نام جولی made گذشته make make a response یعنی پاسخی دادن یک کالوکیشنه ببینید چقدر کالوکیشن های جالب چقدر عبارت های عالی دارید یاد میگیرید در این درس ها Julie made no response جولی پاسخی نداد Julie made no response Julie made no response. We must make an immediate response. We must make an immediate response. We must ما باید make a response یک کالوکیشن یعنی پاسخی دادن. Immediate یعنی سریع. We must make an immediate response. ما باید پاسخی سریع بدهیم. We must make an immediate response. We must make an immediate response. Dead, dead, مرده, dead. Never speak ill of the dead. Never speak ill of the dead. never هرگز speak سخن گفتن never speak هرگز سخن نگو ill ill یعنی مریض و در اینجا یعنی بد گفتن کجا of the dead پشت سر مرده Never speak ill of the dead پشت سر مرده حرف بد نزنین اون فردی که دیگه دستش از دنیا کوتاهه توی فارسی هم داریم دیگه میگیم پشت سر مرده حرف ناجور نزنید چقدر عبارت ها چقدر اصطلاحات چقدر ضرب المثل های عالی رو داریم تقدیم میکنیم خدمت شما ای کاش همراه بشه با تمرین شما تا خوب اونها رو یاد بگیرید. Never speak ill of the dead. پشت سر مرده حرف بد نزنید. Never speak ill of the dead. Never speak ill of the dead. Why do you study Latin? It is a dead language. Why do you study Latin? It's a dead language. Why do you study? چرا مطالعه میکنی؟ چرا میخونی؟ Latin. Latin یعنی زبان لاتین. It's a dead language. Dead یعنی مرده. Language زبان. Dead language یعنی زبانی که مرده دیگه استفاده نمیشه. کسی استفاده نمیکنه از اون زبان. Why do you study Latin? It's a dead language. چرا زبان لاتین میخوانی؟ آن یک زبان مرده است. Why do you study Latin? It's a dead language. Why do you study Latin? It's a dead language. Rise Rise صعود کردن بالا رفتن rise. Let's start the trip before the sun rises. Let's start the trip before the sun rises. Let's start یعنی بیا شروع کنیم. The trip اون سفره رو before قبل از اینکه the sun rises قبل از اینکه خورشید بالا بیاد یا صعود کنه rise که یعنی بالا رفتن و صعود کردن و اس سوم شخص به خاطر sun گرفته let's start the trip before the sun rises بیا قبل از اینکه خورشید بالا بیاید سفر را شروع کنیم let's start the trip before the sun rises Let's start the trip before the sun rises. The probability is that prices will rise rapidly. The probability is that prices will rise rapidly. The probability probability یعنی احتمال is that اینه که prices قیمت ها will rise بالا خواهد رفت سعود خواهد کرد rapidly rapid یعنی سریع و rapidly حالت قیدشه یعنی به حالت سریع the probability is that prices will rise rapidly احتمال این است که قیمت ها به سرعت بالا خواهند رفت The probability is that prices will rise rapidly. The probability is that prices will rise rapidly. Animal Animal حیوان Animal Both children are real animal lovers. Both children are real animal lovers. Both children, both یعنی هر دو children بچه ها are real animal lovers. Lover یعنی عاشق و lovers یعنی عاشق ها. Animal lover یعنی کسی که دوستدار حیواناته. Both children are real animal lovers. هر دوی بچه ها واقعا عاشق حیواناتند. Both children are real animal lovers. Both children are real animal lovers. In India, the cow is a sacred animal. In India, the cow is a sacred animal. In India, در هند, the cow, گاو, is a sacred animal. Sacred یعنی مقدس. بهش احترام معنوی یا روحانی میذارن. Animal حیوان In India the cow is a sacred animal در هند گاو حیوانی مقدس است In India the cow is a sacred animal In India the cow is a sacred animal Factor Factor عامل فاکتور Factor Maury's manner is a factor in his success. Maury's manner is a factor in his success. موری آپاستروفی اس برای بیان مالکیت چیزی به نسبت یک فرد در اینجا منر منر یعنی رفتار یا اخلاق یا منش موریز منر یعنی رفتار موری یا منش موری is a factor یک عامل است پس factor یعنی عامل in his success در موفقیت او موریز manner is a factor in his success رفتار موری یک عامل در موفقیتش است موریز manner is a factor in his success موریز manner is a factor in his success Different factors will influence your life. Different factors will influence your life. Different factors عوامل متفاوت will influence تحت تأثیر قرار خواهد داد your life زندگی شما رو قطعا همینطوره و عوامل بسیار مهمی میتونه زندگی حال و زندگی آینده شما رو به خصوص تحت تأثیر قرار بده شما شک نکنید اگر دوران کودکیتون رو دوران نوجوانیتون رو به خواب و خیال و تفریح گذروندید و تلاش نکردید برای یادگیری برای رشد خودتون برای رشد شخصیتتون برای رشد دانشتون بدون شک این هزینه رو از زندگیتون پرداخت خواهید کرد و به اون چیزهایی که باید برسید نخواهید رسید و ناچارید زندگی رو تحمل کنید که شاید مورد علاقتون نباشه پس عوامل متفاوتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد بچه ها دوستان همراهان از این درس ها قافل نشید خیلی ساده خیلی کاربردی ما داریم به شما سعی میکنیم مطالب را آموزش بدیم تنها چیزی که شما لازم دارید این است که تمرین کنید بچه ها تمرین تمرین تمرین پرکتس پرکتس پرکتس از این مقوله قافل نشید و در تمرینات شرکت بکنید تا با اسپش خودتون رشد بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم Different factors will influence your life عوامل متفاوتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد Different factors will influence your life Different factors will influence your life decade decade دهه decade That decade passed uneventfully. That decade passed uneventfully. That decade همونطور که گفتیم decade یعنی دهه that on that decade اون دهه اون دهه 20 سالگی اون دهه 10 سالگی اون دهه 30 سالگی passed گذشت uneventfully event یعنی رویداد و uneventful یعنی بدون اتفاق خاصی و uneventfully یعنی با حالتی که هیچ اتفاق خاصی هیچ اتفاق مهمی در اون اتفاق نیفتاده و در اون بروز نکرده that decade passed uneventfully آن دهه بدون اتفاق مهمی گذشت that decade passed uneventfully That decade passed uneventfully A period of 10 years is called a decade. A period of 10 years is called a decade. A period period یعنی یک دوره زمانی تو فارسی خیلی هم میگن پریود ولی پریود نیست period تلفظ درستشه 10 years یعنی ده سال اس جمع هم در years باید گذاشته بشه is called نامیده میشه a decade یک دهه a period of 10 years is called a decade یک دوره زمانی ده ساله یک دهه نامیده می شود. A period of ten years is called a decade. A period of ten years is called a decade. article article مقاله ماده یا بند قانون article The article accurately reflects public opinion. The article accurately reflects public opinion. The article اون ماده اون مقاله accurately یعنی به صورت دقیق یا دقیقاً reflects انعکاس میده public opinion نظر عمومی یا نظر عموم The article accurately reflects public opinion ماده یا مقاله دقیقا نظر عموم را منعکس می کند The article accurately reflects public opinion The article accurately reflects public opinion The author of this article is nameless. The author of this article is nameless. The author اون نویسنده of this article از این article یا مقاله یا ماده یا بند قانون is nameless name که یعنی نام nameless یعنی بدون نام کسی که نام نداره یا نامش رو نمیدونیم The author of this article is nameless نویسنده این مقاله بینام است The author of this article is nameless The author of this article is nameless shoot shoot شلیک کردن shoot do not make me shoot you Don't make me shoot you. Don't make me آقا یعنی چی؟ Don't make me یعنی منو مجبور نکن کاری نکن که وادار بشم یه کاری رو انجام بدم پس چقدر عبارت های عالی داریم خدمت شما تقدیم میکنیم بچه ها بچه ها بچه ها قافل نشید از این عبارت ها قافل نشید از جملات قافل نشید از این درس ها Don't make me مجبورم نکن که هرس بخورم مجبورم نکن که هی جوش بخورم بگم آقا تمرین کنید بچه ها یاد بگیرید خواهش میکنیم برای یادگیری خودتون تمرین کنید وقت بگذارید برای زمان خودتون ارزش قائل باشید Don't make me مجبورم نکن shoot یعنی شلیک کردن you به تو Don't make me shoot you ما رو مجبور نکنید که به شما شلیک کنیم Don't make me shoot you مجبورم نکن بهت شلیک کنم Don't make me shoot you Don't make me shoot you The police rarely shoot to kill. The police rarely shoot to kill. The police. پلیس که میدونید یعنی پلیس فقط تلفظش رو دقت بکنید و استرس درست رو باید روش القا بکنید چون پلیس نیست پلیس استرس روی بخش دوم و روی ال rarely rarely یعنی به صورت بسیار به ندرت خیلی کم پیش میاد shoot to kill شلیک برای کشتن یا به قصد مرگ the police rarely shoot to kill پلیس به ندرت به قصد کشتن شلیک می کند. The police rarely shoot to kill. The police rarely shoot to kill. East East شرق East The sun always rises in the east. The sun always rises in the east. The sun خورشید always همواره rises طلوع میکنه یا بالا میاد in the east در سمت شرق The sun always rises in the east خورشید همواره در شرق طلوع می کند. The sun always rises in the east. The sun always rises in the east. A river separates the city into east and west. A river separates the city into east and west. A river, river یعنی رودخانه. Separates, جدا میکنه. Separate یعنی جدا کردن و separates اس سوم شخص گرفته. The city, اون شهره رو into به east and west, شرق و غرب. A river separates the city into east and west. یک رود شهر را به شرق و غرب جدا می کند. A river separates the city into east and west. A river separates the city into east and west. Save Save ذخیره کردن، نگه داشتن، نجات دادن. Save. You put your life in hazard to save me. You put your life in hazard to save me. You put put فعل بیقاعده است و زمان گذشتهش همون شکل زمان حالشه You put your life تو زندگیت رو قرار دادی In hazard در خطر to save me که منو نجات بدی You put your life in hazard to save me تو زندگیت را به خطر انداختی تا مرا نجات دهی You put your life in hazard to save me You put your life in hazard to save me You must rename the file before you save it. You must rename the file before you save it. You must rename rename یعنی تغییر نام دادن You must rename شما باید تغییر نام بدید The file اون فایل رو before you save it قبل از اینکه ذخیرش کنید You must rename the file before you save it شما باید اسم فایل را قبل از ذخیره کردنش تغییر دهید. You must rename the file before you save it. You must rename the file before you save it. 7 7 هفت 7 Seven minus three is four. Seven minus three is four. Seven هفت minus منهای پس منها رو به این صورت در انگلیسی بیان میکنیم. Seven minus three هفت منهای سه is four میشه چهار. Seven minus three is four. هفت منهای سه می شود چهار. Seven minus three is four. Seven minus three is four. Wake me up at seven tomorrow. Wake me up at seven tomorrow. Wake me up. Wake up فعل عبارتی است یعنی بیدار کردن. Wake me up یعنی مرا بیدار کن. At seven ساعت هفت tomorrow فردا. Wake me up at seven tomorrow. فردا مرا ساعت هفت بیدار کن. Wake me up at seven tomorrow. Wake me up at seven tomorrow. Artist Artist هنرمند Artist Every man can be an artist. Every man can be an artist. Every man من رو شما به معنی مرد شنیدید ولی به معنی انسان هم به کار میره Every man یعنی هر انسانی can be an artist میتونه یک هنرمند باشه شما هم هنرمند زندگیتون هستید امیدواریم که در زندگیتون بدرخشید Every man can be an artist هر انسانی میتواند یک هنرمند باشد Every man can be an artist Every man can be an artist Who is your favorite artist? Who is your favorite artist? Who is کیه your favorite مورد علاقه تو artist هنرمند Who is your favorite artist هنرمند مورد علاقه شما کیست Who is your favorite artist Who is your favorite artist Scene scene صحنه scene Firefighters were on the scene immediately. Firefighters were on the scene immediately. Firefighter یعنی جنگنده با آتش یا آتش نشان. Were بودند on the scene در روی صحنه immediately به صورت سریع و خیلی فوری. Firefighters were on the scene immediately. آتش نشانها سریعا در صحنه بودند. Firefighters were on the scene immediately. Firefighters were on the scene immediately. I can hardly imagine such a scene. I can hardly imagine such a scene. I can hardly من به سختی میتونم imagine تصور بکنم such a scene چنین صحنه ای رو I can hardly imagine such a scene من به سختی میتوانم چنین صحنه ای را تصور کنم I can hardly imagine such a scene I can hardly imagine such a scene stuck stuck موجودی انبار سهام stock What made you buy that stock? What made you buy that stock? What made you یعنی چه چیزی تو رو مجبور کرد بای بخری that stock اون سهمه رو اون سهام رو اون سهام رو خریدی به مشکل خورده به ضرر خورده what made you buy that stock چه باعث شد آن سهام را بخری what made you buy that stock what made you buy that stock We have a very limited stock now. We have a very limited stock now. We have ما داریم a very limited stock. stock یکی از معانیش یعنی موجودی. limited یعنی محدود. now اکنون. A very limited stock یعنی موجودی بسیار محدود. We have a very limited stock now. ما الان موجودی بسیار محدودی داریم. We have a very limited stock now. We have a very limited stock now. career career حرفه شغل career We wish you luck in your new career. We wish you luck in your new career. We wish you luck یعنی ما آرزوی موفقیت و شانس میکنیم برای تو in your new career career که یعنی شغل و حرفه نیو جدید We wish you luck in your new career ما برای تو در شغل جدیدت آرزوی موفقیت داریم We wish you luck in your new career We wish you luck in your new career You are really suited for a coaching career. You are really suited for a coaching career. You are really suited. Suited یعنی مناسب بودن. You are really suited. تو واقعا مناسب هستی. For a coaching career. Coaching یعنی مربیگری. Career یعنی حرفه یا شغل. You are really suited for a coaching career. تو واقعا برای حرفه مربیگری مناسب هستی. You are really suited for a coaching career. You are really suited for a coaching career. Despite Despite با وجود برخلاف Despite We like him despite his faults. We like him despite his faults. We like him. ما از او خوشمون میاد. Despite برخلاف his faults. اشتباهاتش. Fault یعنی اشتباه و faults یعنی اشتباهات. We like him despite his faults. ما با وجود اشتباهاتش از او خوشمان می آید. We like him despite his faults. We like him despite his faults. Despite his lack of experience, he got the job. Despite his lack of experience, he got the job. Despite برخلاف his lack of experience lack یعنی فاقد یا فقدان چیزی experience یعنی تجربه Despite his lack of experience برخلاف نداشتن تجربیاتش he got the job او شغل را به دست آورد Despite his lack of experience he got the job برخلاف نداشتن تجربیاتش او شغل را به دست آورد. Despite his lack of experience, he got the job. Despite his lack of experience, he got the job. Central Central مرکزی Central Central Station is near to where I work. Central Station is near to where I work. Central مرکزی Station ایستگاه Central Station ایستگاه مرکزی is near نزدیک to where به جایی که I work من کار میکنم Central Station is near to where I work ایستگاه مرکزی به جایی که من کار میکنم نزدیک است Central Station is near to where I work. Central Station is near to where I work. The flat has a great central heating system. The flat has a great central heating system. The flat اون آپارتمانه Flat یکی از هایی که برای آپارتمان هم استفاده میشه Great Central Heating System heating گرمایشی Central مرکزی Great عالی Great Central Heating System یعنی سیستم گرمایشی عالی The flat has a great central heating system آپارتمان یک سیستم گرمایشی مرکزی عالی دارد The flat has a great central heating system The flat has a great central heating system. 8 8 hashed 8 5 plus 3 is 8 5 plus 3 is 8 5 5 plus به علاوه پس به علاوه رو اینجوری میگیم 5 plus 3 5 به علاوه 3 is 8 8 میشه 5 plus 3 is 8 5 به علاوه 3 میشود 8 5 plus 3 is 8 5 plus 3 is 8 Please cut the cake into eight pieces. Please cut the cake into eight pieces. Please لطفاً cut the cake cut into یعنی تقسیم کردن برش دادن و تقسیم کردن eight pieces هشت تکه Please cut the cake into eight pieces لطفاً کیک را به هشت قسمت تقسیم کنید Please cut the cake into eight pieces Please cut the cake into eight pieces Thus Thus بنابراین بدین ترتیب چنین Thus This plan will reduce waste and thus cut costs. This plan will reduce waste and thus cut costs. This plan این plan یا این برنامه will reduce کاهش خواهد داد waste هدر رفتنی ها رو یا زایعات رو انداس و بدین ترتیب کات کاست و هزینه ها رو کاهش میده. کات کاست یعنی هزینه ها رو کاهش دادن یا بریدن هزینه ها. This plan will reduce waste and thus cut costs. این برنامه زایعات را کاهش خواهد داد. بدین ترتیب هزینه ها را کاهش میدهد. This plan will reduce waste and thus cut costs. This plan will reduce waste and thus cut costs. Joe didn't work hard, thus he was fired. Joe didn't work hard, thus he was fired. Joe didn't work hard. جو به سختی کار نکرد با جدیت کار نکرد thus بنابراین he was fired او اخراج شد اخراجش کردن Joe didn't work hard thus he was fired جو به سختی کار نکرد بنابراین اخراج شد Joe didn't work hard thus he was fired Joe didn't work hard, thus he was fired. treatment treatment درمان رفتار treatment No one received special treatment. No one received special treatment. No one هیچ فردی received دریافت کرد No one received یعنی هیچ کس دریافت نکرد special مخصوص treatment درمان یا رفتار No one received special treatment هیچ فردی درمان خاصی دریافت نکرد No one received special treatment No one received special treatment This condition requires urgent treatment This condition requires urgent treatment. This condition این اوضاع یا این شرایط requires نیاز داره urgent سریع treatment رفتار یا درمان This condition requires urgent treatment این اوضاع به درمان یا رفتار سریع نیاز دارد This condition requires urgent treatment This condition requires urgent treatment خدا قوت یک درس دیگه از سری درس های چهار هزار لغت اساسی مهم و کاربردی انگلیسی رو با هم کار کردیم و در خدمت شما بودیم. بچه ها بارها تکرار کردیم، بارها تاکید کردیم. دلیلش اینه که مهمه لطفاً برای رشد خودتون به صورت جدی طبق روش در تمرینات شرکت کنید و از درس های انگلیسی مثل آب خوردن استفاده کنید تا باعث بشه که به رشد بسیار آسایی در یادگیری انگلیسی برسید. آرزوی تندرستی و خورسندی همراه با آرامش رو براتون داریم همراه با خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید.